no a los ojos encontré la cama tu besos dulces cambian en sabor a noche amarga Me agarraste la mano y no dejaste que caiga Escribo otro verso para hacer que esto valga Esperando que se hagan las siete para verte Extraño tu rizón, te amo y una buena suerte Porque la cosa que frecuento me traen consciente Una es puedo trató de no perderme En estos que no persiguen los males Mi vida entera perdida por la ciudad Yo volado en tus ojos, tu piel tus iniciales Tenerte encima mío, darme cuenta lo que vales Traigo drones más suave, de heridas violentas O de tu beso tierno que se perdieron la cuenta Entre tanta noche de lluvia y tu voz muy lenta Mátame lentamente Hoy no me salen las palabras, estamos dormidos Sin alarma, la vida misma se encargó de apagarla no podemos despertar, solo dejarla Sueño despertar en otra vida al lado tuyo ¿Qué? Porque en este mundo tú es puro chamuyo Vamos para otros lares Que no sean estaciones Estamos en otro plano, todo está oscuro Brillando como Neptuno agarra la mano Somos hay tanta vida, tanto humo Estamos en otro plano, todo está oscuro Bitch, brillando como Neptuno Me agarra la mano, somos uno Hay tanta vida, tanto humo Tanta vida trying to get it. Nah, son. Nah, it's for real. Gonna bust your gun to get it. Whatever, yo.